Alright, so in this episode of गरीब अकबर we will talk about अगर कोई क्राइम चाइल्ड से कंडक्ट हो जाता है तो क्या होता है क्या उसे सजा होती है क्या उसे फाइन होता है क्या उसके पेरेंट्स को सजा होती है या उसकी फैमिली को सजा होती है या उसे खुद सजा होती है सो so, आपने काफ़ी बार खबरें भी पढ़ी होंगी ऐसी कुछ इस टाइप की कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का मर्डर कर दिया एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का हाथ तोड़ दिया पैर तोड़ दिया blah blah blah got it तो ऐसे में क्या होता है let start it so in this video we will break down these confusions so let's get start it but before getting in to the video you have to do my two work as I always say so the first work is Instagram if you have not follow me on Instagram please start following me and the second thing is hit the subscribe button and press the bell icon to receive all the updates from the गरीब अकबर so shall we roll the intro Yes, please, intro.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 I love children. Even our law is also love the children. Yes, law भी हमारे चिल्ड्रन को काफ़ी प्यार करता है तो इसका प्रूफ ये है according to section 82 and 83 so what are these section let's start it but before getting into the age we will talk about types of child तो टाइप्स ऑफ चाइल्ड जो होते हैं वो होते हैं एक होता है सेवन ईयर तक आई I मीन mean, जिसकी एज सेवन ईयर है उसको चाइल्ड कंसीडर किया जाता है दूसरा हो गया सेवन से ट्वेल्व ईयर जो इसकी एज है उसको भी चाइल्ड कंसीडर किया जाता है अगर कोई चाइल्ड है सो so फर्स्ट आता है कि अगर कोई चाइल्ड है सात साल से छोटा है या सात साल तक उसकी एज है अगर वो कोई क्राइम कंडक्ट करता है तो उसे कोई भी सज़ा नहीं होती यस कोई भी सज़ा नहीं होती because he is a child under the eyes of law and the second thing is अगर जो सात साल से बारह तक की एज में कंसिडर किया जाता है यानी कि जो सात से बारह साल की एज में है उसको क्या होता है उसको अकॉर्डिंग टू 83 ऑफ आईपीसी उसे इमेच्योर कंडीशंस देखी जाती है इमेच्योर कंडीशंस क्या होती है वो देखा जाता है कि जो बच्चा है वो कितना समझदार है अगर बच्चा सारी चीज़ समझता है तब उसने क्राइम किया है तो उसे पनिशमेंट होगी अगर वो बच्चा एज उसकी सेवन से बारह ईयर तक है लेकिन उसे मेच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो समझता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ सो so, इस पर डिपेंड करता है अब मेच्योर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ very live get started so एक बच्चा है स्कूल में सपोज गॉट इट एक स्टूडेंट है उसकी एज नाइन ईयर से अबव है आई मीन टेन ईयर होगी got it and the second is eleven year का एक बॉय है तो जो टेन ईयर वाला है वो एलेवन ईयर वाले स्टूडेंट्स की मर्डर कर देता है उसको किल कर देता है उसको मार देता है जान से by the help of knife चाकू की हेल्प से और वो चिल्ड्रन है वो वहीं पे खड़ा होता है वो भागता नहीं है क्योंकि उसे इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर मैं यहाँ से भागूंगा नहीं तो मुझे ये नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं है उसने बस किल कर दिया और वहीं पर खड़ा है तो ऐसे में क्या है ये इनमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है उसको नॉलेज नहीं है कि ये क्या कर दिया मैंने तो ऐसे में उसको पनिशमेंट नहीं होगी गॉट इट लेकिन अगर वही चिल्ड्रन मार के किसी के पास भाग जाता या फिर स्कूल से भाग जाता या फिर मतलब वहाँ से भाग जाता तो इसमें पता चलता है कि उसकी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है यानी कि उसने क्राइम किया है तो वो भागा क्यों गॉट इट तो अगर वो भागता है तो उसको सज़ा होगी जुवेनाइल जस्टिस के बोर्ड के तहत और वो उस पर चर्चा करेंगे आफ्टर पहले उसकी काउंसलिंग होती है और उसके बाद उसको वॉट इट सो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कोई भी बच्चा क्राइम कर दे उनको कोई पनिशमेंट नहीं होगी तो अगर जो सेकेंड वाली कंडीशन थी जिसमें इम्यूचुअल पर्सन होता है अगर वो मतलब समझता हो सारी बातें और वो क्राइम कर देता है तो ऐसे में क्या होता है जुवेनाइल जस्टिस लॉ है हमारे पास इसमें क्या होता है उस बच्चे की काउंसलिंग होती है उसे अगर फाइनल हो जाता है कि उसकी इमेचर अंडरस्टैंडिंग थी या फिर उसकी मेचर अंडरस्टैंडिंग थी तो उसे बाल सुधार ग्रह भेज दिया जाता है और हो सके तो उससे फ़ाइन भी ले सकते हैं इस केस में लेकिन अगर जो एज है अगर जो एज बच्चे की सेवन ईयर से कम है उसमें क्या होता है अगर वो क्राइम कर दे तो क्या होता है तो उसमें क्या होता है उस बच्चे से तो आप कुछ ले नहीं सकते आई I मीन mean, वो तो आईपीसी से बचा लेती है अंडर सेक्शन 82 से बचा लेता है तो ऐसे में क्या होता है स्कूल की नेग्लिजेंस कंडक्ट हो जाती है आई मीन सपोज जो क्राइम है वो स्कूल में हुआ है गोट इट स्कूल में हुआ है या फिर सोसाइटी में हुआ है जहाँ पर भी होता है जहाँ जोरिडिक्शन होते हैं वहाँ पर फिर उसकी नेग्लिजेंस आ जाती है स्कूल में हुआ है तो स्कूल की नेग्लिजेंस आ जाएगी और वहाँ से कंपनसेशन ले सकते हो स्कूल से अगर किसी सोसाइटी में हुआ है तो वहाँ से ले सकते हो जहाँ भी हो वहीं से आप उस चीज़ की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है और वहाँ पर एक ऑप्शन हो जाता है कि उससे उस चीज़ से कंपनसेशन आप ले सकते हो got it so I hope it is clear now about children so I will see in the next video bye